አይቻለሁ ባይኔ ገባው ሰማይ ፀሐይን ያቆመ ዛሬም ጎብኝቶኛል እየደ ነበረ እኔም አመለጥኩኝ ከኃጢአት ፍላጻ ከሞት አተረፈኝ የአናብስቱን አፍ በኃይሉ የዘጋ የዳንኤል አምላክ ይኖራል ምስጋና በያሬድ ዝማሬ ከቅዱሳን ጋራ ስዘምር አብሬ እርሱን ሳመሰግን መልኮል ብስቅብኝ ለጌታዬ ክብር እዘምር የዛሬው ነበልባል እሳቶ ቤነድም ለጣዖት እንሰግድ ነገሥታት ነበረ እኔ አመለጥኩኝ ከኃጢአት ፍላጻ ከሞት አተረፈኝ የአናብስቱን በኃይሉ የዘጋ